não só agora porque você tá falando da Gamasca, Não sei agora porque você tá falando da Gamasca, hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pela quarta vez, a quarta noite, falta só mais duas noites antes. Não, não, não, não. com medo. Que barulho que é esse? Zets, minhas amigas desligou na minha cara, recalque. Ah, ele falou que nessa noite tem o Freddy Bear. Bom, por enquanto o Fox tá desligado e ainda é 12. Gente, não passa a hora não? Vamos esperar uma, uma da manhã. Hum, hum, hum, meu cu. Gente, ele vai explodir de medo. Cadê a tica, minha amiga? Não venha me matar, só quero nada. Ia. Ia. Pã, pã, pã, pã, pã, Ai meu Deus, a Tica tá fazendo barulho. Ah! Fred! Ai, Fred! Cadê o Fred? Ali o Fred. Ai, Tica! Tá, o Fred... Ai, <laughs> Tica, sai daí. Meu Deus! Sai alguém. Sai alguém. Sai. Gente, eu não tenho doce. Eu não tenho... Fred! Eu morri pro Fred, gente. Cadê o Fred? Porra, tica assim. Chica, assim você não me ajuda. Gente, eu vou morrer pela primeira vez no Five Nights at Freddy. Ah, o Fred tá aqui. Barulhos estranhos. Tá, o Fred tá ali. Bonnie! Três horas, gente. Não vai dar. Não vou conseguir. Gente, eu não gosto desse jogo. Eu juro... Ah, eu... saiu? Meu Deus, que que foi aquilo? É o Fred que tá lá dentro? Bom, provavelmente é o Fred. Fred, você é lindo. Eu sei que você gosta de aparecer na câmera, tá? Fred. Fred, por favor, vai. A gente é tão amigo, velho. Você é o líder. Mano, você é fodão. Nada, nada. O Bonnie vai estar tá aqui. Gente, eu tô com... <laughs> Ai, gente! Eu não tô vendo o Fred. Fred. Pera, acho que eu sei onde o Fred tá. tô com medo. Gente, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer. Gente, eu não aguento esse jogo. É difícil pedir pra não zerar o jogo sem morrer uma vez. Aquilo era o Fred? Vai acabar minha bateria. Bom, bora esperar parado, gente? Bora. <laughs> Caralho! A gente conseguiu. Né? A gente conseguiu, conseguiu, conseguiu, conseguiu, conseguiu, conseguiu, conseguiu. conseguiu.